你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello，各位朋友，大家好，我是 OK 向鹏，又一是《侠客风云传前传幽冥录》第二期。那我们这一集的主线关卡终于出现了，叫做“塞王府图穷匕首线。与阿鹏联手退韩师两名杀手后，孟婆断定欲对丰都不利的幕后黑手乃是天印城。 然而天一城行势隐秘，难以锁定。为了找出天一城的所在地和背后的意图，孟婆决定孤身一人潜入佛母所在的后金国打探。喂，听见什么声音不？哪有什么声音？少扯犊子，专心站岗。那林姑来了这么多次，这次可要带走一批人。我那我那些跟着去的老铁没个回啊，也不知给咱们带哪去了。贼邪门！哎，说不长金阁就是你给练去哦。谁在那里胡扯？了？ 去也是你去。风雪之中，但见默默几方众院翻过高墙，三两下便窜到王府窗外。行迹已经败露，我们得立即行动。怎么回事？风，先前不可不是都计划周全了？难道你的计划就和普莫永错湖的薄冰一般，被他们轻易看穿的吗？哼，本王可不懂天一城为何要大费周章。 想拿下丰都的天龙教，天影组织的实力，杀之夺位，不是很简单吗？严丹生、逆苍龙，他们都是有着无比人望的领导者，就算将他们除去，跟随他们的部下也势必不会为我等所用。尊主想要的是控制，而比起根基稳定、稳固的天龙教， 丰都新力，竟然又与黑种罗王那窝贼打的两败俱伤，我们更有机会。可那天杀的女人，把我事前的布置都搞得一塌糊涂。现在的我在丰都已无容身之处，若再拖到颜丹生出关，就没有机会了。所以才赶着要本王出兵吗？哼，好吧，不过先前答应的事可别忘。了。 这是自然，除了圣女的大师佛经，王爷要的九阴真经，我等亦派遣杀手鹰进行搜罗。真经与他有些渊源，想必不出多少时日便能找到下落。这个阴不会碍事吧？待真经寻到，王爷若觉得他碍事，将之除了也无不不可。区区一个杀手，我等不会过问。啊哈哈。 好，故当退，本王到时便依自己的判断行动。无土方国的条件也别忘，有后金国和土方国准天一成后盾，就如同流窜虎跳峡的金沙江，狂澜迅猛，无人能挡。赫陀，你无需担心，尊主布局一成，到时天下大乱，自有你土方国可趁之机。且慢，父王，容我问他一件事。 问吧。据小王所知，在你投身天一城前，是那位圣女的侍仆吧？不错。但你却能够面不改色地将她卖给我们，其中原因，小王可是好奇得很。嗯，对我而言，她根本不是什么圣女。哦，我的圣女大人，从来只有一个。而她为了救那个愚蠢的女孩而死，我也永远不会承认那个女孩。她的身上沾满了圣女的鲜血，她是罪恶的化身。 我本想完成圣女最后的命令，护送那孩子到穆王府之后，就杀了他，并追随圣女而去。但是尊主的出现让我看到新的未来。他的存在超越了圣女，如此出神入化的武功，如此精妙绝伦的身法，古今古往今来再无第二人。哼，哼，真有这么神奇？伯母所言，就像那家瓦峰上变化不定的云海。 惊异神奇，更让小镇对这位尊主更深好奇了。等到你们亲眼见识到尊主的本事，心中就不会有所怀疑了。能够遇见尊主，服侍尊主，一定是圣女大人死后给我的安排。我父母死生必为尊主所用，粉身碎骨，死而无憾。啪啪啪！窗内传来夸张的拍手声，哈哈哈哈哈！好一番慷慨激昂的告白呀！ 你既然这么怨恨这位忌恨圣女，想当然不会对本对小王之后怎么处置她有意见吧？哼，这是当然。小王爷想怎么做，我都乐观其成。来人，召集兵船。是。伯母，你说的阿比岛。正是。如今岛上除严丹身外，只余一名头领和少许教众护卫。王爷的大军配合尊主突施偷袭，必能得手。 即便丰都已对我有所防备，只要尊主成功控制严丹生，要让他们乖乖听话是易如反掌。时光如同那木错的融冰，一去不复返。我等当即立刻行动，擒住炎黄。他们要拖袭大哥，我也当紧。嗯，风中有异，大雪低雨，外头是何人？不好！孟婆翻身倒药，落在庭院。 正是提气急奔，眼前的人影却拦住了去路。如果这边战败，不知道会会有什么额外剧情？应该不会吧？孟姑娘，别来无恙吧？哦，这位就是丰都的孟婆嘛？不但艺高人胆大，还是位美人呢。 女始祖在这不怕一时半刻，这种轻身功夫就好似刚铁世上的雪豹，神出鬼没，敏捷灵活，小真佩服。后金国的王爷，还有土方国的方针，佛母勾结这这些帮手，都身负绝世武功，是我大意了。伯母怎么样？既然抓到了，直接杀了吧。嗯，这是当然。这女人孤立无援，落入咱们手中，这机会怎能放过？ 父王，佛母说了，你们时间挺紧迫了吧？这样吧，那我来对付他。嗯，也好。佛母，真是要紧。可惜不能亲眼看着你求生不得，求死不能，啊，孟姑娘。这女人精通暗器和轻身功夫，小王爷务必提防，莫给她偷袭得逞。嗯，佛母，你当小王是什么人？小王知道怎么对付女人。好好享受最后的时光，孟姑娘。 你们几个给小王退一下，守在城墙。小王要亲自会会这美人。呃，是美人。小王呢，在这给你机会，只要你赢了小王，小王便放你离开。但若是你输了，这余生可就得是在床上服侍小王。怎么样？那妖女千方百计想诛你死地，可这么一来，无论如何你就能活下来，对你来说也不亏吧？ 美人若是怕受了皮肉伤，束手就缚也行。哎呀，小王会舍不得伤你冰肌玉骨啊！小子，这天寒地冻，倒是没碍着你的舌头了。哎呦，美人的眼尖真真尖呐！本小王灵活的舌头，你可要好好试一试啊！哈哈，好，待会将它割下，看看还是否能这么灵活。 来吧，美人，让本王，让本小王看看你曼妙的身法。一打一哦，你完蛋了。好，然后这边好像有隐藏道具，我找一下，找给大家看。离他远一点。混账东西，就凭你们这些贱民也敢与小王作对？好像在这个门口外面。 是吗？是门口外面吗？好像不是哎，我是走错了。好像不是哦，好像不是这里，好像是这一个这边的位置。小美人儿，你才死欢的桑小王，小王的心告损了，字儿你刺是不刺？ 别烦我啦！哎，不是这一个吗？好，是这一个。咦，这是？OK，这两个道具，那个商店都有卖啦，其实所以还好。好，我们把它干掉吧。嘿呀！孟婆身形飘忽，素手莲指，但听风雪中嗖嗖声响不断。 丹栽至四面八方射向完颜克克，哎呦，美人这招贼辣！那么小王这手如何？克克墨韵血刀真气，脚步一踏，竟是左弯右拐，曲折离奇，单刀隐晦，躺在路上数日干斋，直往孟婆逼近。这步伐毁灭异常，是何来历？孟婆看准克克刀路，连发数簪，趁着克克舞刀格挡间隙，从死角窜了出去。 厉害厉害，美人和当真身法主绝。再来，小王看的不够，再舞动你那美丽的姿态吧。哈哈哈哈哈！美人啊，你可真不手软，竟敢伤了小王！小子，看招！克克身披素创，半跪于地。孟婆抽了一支钢针，毫不犹豫刺向克克。克克将刀忽地一晃，孟婆只觉小腿一阵剧痛，随即摔倒在地，腿上不知何时已多了一处刀伤。我靠！ 快死！哎呀呀，疼吗，美人？你还真以为小王会让你拍拍屁股离开这吗？你的归宿只有一个，小王的龙床呐！龙 <laughs> 床？这……孟婆抽出甘蔗，四药之出，手挽药具，却已给克克拿住。美人别急，咱们把剩下的精力留在小王床上。臭小子，脏手给老子拿开！ 敢碰杂家妹子，找死！特克蹲身后，羊骨惊力扫脑，心下一惊，不起回防，只得撇下孟婆，翻了个滚避开。什什么人？老公，罗刹，你们金国狗贼，找死！小阿爷，风都的贼子，操操上来啊！可恶，他是什么妹子？能动吗？暂时是走不了了。 我的手还没废，哈哈！那妹子在后头看我和臭水是大显神威吧？来人，护好咱们家妹子！孟婆大人，咱们先给你包扎伤处，多谢。可可恶啊！可可可恶啊！来人，给小王将他们全杀了！后秦国的贼子混入老子船队，再做火药就是你们吧？今日就叫你们连本带利加倍奉还。OK。 不管你在哪哈儿，我都会找到你，并且杀了你。呵呵呵呵呵呵。其实只要把那个王尔克尔克干掉就可以了。 德桑小王，小王的心造准了。刺是不刺，每天都打。哦，还有八方长刀式哎，那不是老胡的招式吗？那我们抓抓几只吧。 打，打，每天都打，你们他妈打不腻是吧？妈，死掉！哎，走了。哎，为什么有些敌人打完之后好像会受伤啊？我们会，我们自己会受伤。 要不孟婆刚才不会死。小美人儿，你才舍不得桑小王，小王的心造死了？你刺是不刺？没关系，我们还是很强。呸！瞧瞧这狗屁世道，谁还与朝廷那帮龟儿子一道？曹广奋起一脚，正中克克背心，克克脏腑受创，吐出一口鲜血，向前跌去。 还，罗刹咬咬枪，早在前头候着，枪头一抖，捅进克尔克胸膛，当场将克尔克刺得前后对穿。小子，下十八层地狱去吧！孟婆素手一挥，干柴破空而出，不偏不倚刺进克尔克的咽喉。啊，好可怜哦， <laughs> 前撞被干掉，然后再又迷路也被干掉。 小王爷，小王爷死啊！啊！投降，投降，咱们投降，咱们是为养家糊口，就求各位鬼差大发慈悲，饶咱们小命一条。嗯，放下兵器，饶你们不死。是是是，待我会丢兵器，多谢鬼差饶命。给你们两个选择：不想再碰枪刀了，乖乖回家种田去，无田可种；愿意跟咱们丰都一块济落扶清、护民抗贼的，报上身家，收编入伙。 劝他妈的上网爷！老子是为干了十几年，一家老小依旧挨饿受冻，没一点好处。冰天雪地的，咱家可没田，没田可种。鬼差大人，咱们怒火，咱们跟着鬼差大人干，跟着干，跟着干！不管在哪，这些百姓都是任上头权贵宰割啊！妹子，你可朝到那木莲。咱们接到黑白无常的消息，受你孤身一人来到这后金国，才带着弟兄赶来支援。老广罗刹，咱们得赶紧去救大哥！救大哥！ 发生什么事？幕田他妖孽勾起了后金国的赛王爷，还有一个土方真人要上阿比岛偷袭大哥。妈的，是碰上咱们那个后金国战船。想不到这妖孽正如判官尼如因所言，包藏祸心。你碰上了他们，他们大批船队往南而去。咱们那时怕打草惊蛇，偃旗息鼓，免他们正面冲突。可恶，要是老子当时留下一些人手牵制住，咱们还等什么？兄弟们，上船杀贼，营救大哥！ 慢着，莫尼还提到一位天一城的尊主。如我猜想的不错，此人便是在云南突袭我等那名神秘老者。老者，此人当真击败了帮主吗？不错，此人剑术有如鬼神。我们可以用用上苏个战力，捎信给牛头阿庞和黑白无常，让他们准备后续增援。遵命。保管楼上，我们快。妹子，你脚上未愈，就帮主的事，还是交于交于我和马里。没有大哥，没有你们。 就没有现在的我，不，我也要和你们一起救大哥。好样的，哪个港上妹子叫我罗莎不加这金国小鬼一个一般退捅的乱穿。嗯，咱们马上上路，小子们，扬帆吃满风，往阿比岛。英雄帮主诛杀外贼，逆天行阎王战辟邪。OK，好，我们完成了人间关卡隐藏结局的部分了。 好了，那我们这集到这边结束啊。希望我们小火欢迎我频道，左下方的图片按个订阅，欢迎到右下方把铃铛也打开，欢迎也欢迎追踪我的粉丝专业按个赞，以追踪最新消息。谢谢大家直接收看喽，谢谢，拜拜。